Hello, albanique, wanti luce? Ijuta feluche, rivielon, ke bat kol fa. Bat jura soukaf bir dunol, varin jurun grouper. Kia va? Bat anego va, va gariza levgon bouder, kot et e va touye sa talga voulet. Tel a touye sa talga diwir. trabe me regroupet da dit di tuyer. Bat direm brouz ouz e koltir tri de naf. zo gostar. Bat a to da fustar. fustar. Demeji. Il mal la pas ciabanetti son aux écoles. Kao maze gouin pa di mak lo plekout ad a jontik ou vekol di zo bedeg. Thank you. Jednakże inna niż jafa. Wasanta ruwer. Juh! Będzie magwa wakul węgurer. Kasinkę unisir? Volgue. A wäre invasantalbar. Wäre interne Chef. Mm. Il metirie la chiraf, chire sometalgar. Dere invasanta riwer. Va bat va col alba, i se va Ma me wa va khaten wer. Donne, tout la à wit et son.